Try these two methods for constipation ಇದು ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಲ ಬದ್ ಬದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ये दो दो ये दो मेथड कोशिश कीजिए कब्ज के लिए कब्ज के लिए Urlu Seva is a way of life in India. People ask me, what uh, asanas can you teach us for constipation? Uh, ಜನಗಳು ಒಂದು ಕೇಳಿದ್ರು ಮ್- ಮಲಬದ್ಧತೆಗೆ ಆ, ಆಸನ ಯೋಗಾಸನಾಸ್ ಏನೋ ಹೇಳಿಕೊಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಮ್ಮದು ಇಂಡಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಮೂಲಿ ಉರ್ಲು ಸೇವಾ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಉರ್ಲು ಸೇವಾ सभी लोग पूछ रहा है वो काब्ज के लिए कॉन्स्टिपेशन के लिए क्या आसना अच्छा है उर्लू सेवा इंडिया की उर्लू सेवा हम लोग का नॉर्मल वे ऑफ लाइफ है the try these two methods this are उर्लू सेवा and the ಶಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಫ್ ಶಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಾಲಾಸನ ಇದು ಎರಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮಲಬದ್ಧತೆಗೆ ಉರ್ಲು ಸೇವಾ ಆಮೇಲೆ ಶಾಸ್ತ್ರಾಂಗ ಅರ್ಧ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಾಲಾಸನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಎರಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಮಲಬದ್ಧತೆಗೆ ಆ, ಮ್, ದಾರಿ ಬರುತ್ತೆ ಓ ಉರ್ಲು ಸೇವಾ ಉಸ್ಕೆ ಬಾದ್ ಶಾಸ್ತ್ರಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ आधा आधा शास्त्र नमस्कार बालासना बोलता है वो वो प्रैक्टिस करेगा तो हम लोग का काब्ज का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा in Urlu Seva, it is rolling over. And in India, it's a way of life. You have a double cot in your house, roll it over because in most of the Indian houses now, all the posh houses, they have dumped a lot of dustbin called furnitures. Furnitures are dustbin actually, which brings in uh, diseases. So there is no space for them even to roll over. So you have to find rolling over four times on the right and four times uh, on the left into 10 times, 20 times, 30 times will give you a very beautiful stretched out body. For all your diseases, this is very, very good, especially for constipation, which is the base and foundation of all the diseases. So practice this Urlu Seva. Urlu Seva ನಾವು ಉರ್ಲು ಸೇವೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗಿ ಉರ್ಲು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಫರ್ನಿಚರ್ ಎಲ್ಲ ಗ ಗಲೀಜು ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿದು ಮನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಫರ್ನಿಚರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗನೇ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಉರ್ಲು ನಾಲ್ಕು ಸತಿ ಬಲ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ರೋಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬಲ ಸೈಡ್ ನಾಲ್ಕು ಸತಿ ಈ ಕಡೆ ಎಡ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟು ಹತ್ತು ಸತಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಸತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಜ್ವರಗಳಿಗೆ ಇದು ಒಂದೇ ಒಂದು ವ್ಯಾಯಾಮ ಬಾಡಿ ಕೂಡ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಉರ್ಲು ಸೇವೆ उर्लू सेवा अ, स- सभी लोग देखो अम, करके अंदर बहुत फर्नीचर डाल के सभी डिसीज आने के लिए र- रास, रास्ता दे दिया और फर्नीचर निकाल दो नहीं तो डबल कॉट है तो डबल कॉट में रोल कर दो राइट साइड में दाहिना साइड में चार टाइम और बाएं साइड में चार टाइम रोल करो इंटू दस टाइम बीस टाइम तीस तीस टाइम प्रैक्टिस करेगा सभी डिशीज को बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया हमारा वे ऑफ लाइफ है इंडिया का way of life practice you don't know have to वो योगा आसनस के पीछे जाने के लिए ज़रूरत नहीं है Second is Shastanga Namaskar. Shastanga Namaskar acha hai. Shastanga Namaskar is very good, but half of Shastanga Namaskar is Balasana. Uh, you've seen it's called child pose sometimes, but that is actually not child pose. It is actually we go and touch the feet of all the seniors, all the father and mother first, and all the deities God's pictures. And whenever we get any seniors, when you go to that position, we get our health also. We, we make sure that our constipation is rectified because the stools can come out very, we're creating a space for a, uh, the stomach to work on it. ಶಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರದ ಅರ್ಧ ಬಾಲಾಸನ ಹೇಳ್ತಾರೆ balasana now ಯಾವಾಗ ದೊಡ್ಡವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಗಲಿ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಆಗಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಗುರುಗಳಾಗಲಿ ಯಾರನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಈ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅರ್ಧ ನಮಸ್ಕಾರ ಇದು ಬಾಲಾಸನ ಆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾವು ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮದು ಇದು ಮಲಬದ್ಧದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅರ್ಧ ಅಲ್ಲಿನೇ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊ ಮುಟ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂದ ಅದೊಂದು ವ್ಯಾಯಾಮ ಆಗಿದ್ದು ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ಲ ಜ್ವರಗಳಿಗೂ ಕಾರಣ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಅದು ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಆ ಬೇಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಗೆಲೀಜನ್ನೇ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಜ್ವರಗಳಿಗೂ ಆ, ಕಾರಣ ಬೇಸ್ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ शास्त्र देखो साष्टांग नमस्कार पूरा फ्लैट फ्लैट हम हम लोग करना चाहिए बड़ा लोग देखने के टाइम बालासन आधा है डैडी मम्मी और ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर और सभी सीनियर्स को देखने के लिए हमारा इंडिया का संस्कृति है संस्कृति सभी लोग अ, देखने के टाइम आधा बेंड नहीं करना चाहिए पूरा बालासना करेगा तो हम लोग का शरीर भी अच्छा हो जाएगा बॉडी भी ब्यूटीफुली कट हो जाएगा डिसीज नहीं आता है प्रैक्टिस ये दोनों please practice this two is very good for this is our experience in Rakum school and in the Rakum ji ashram हम लोग राकुम जी आश्रम एंड राकुम स्कूल में प्रैक्टिस करते हैं ಇದು ನಮ್ಮದು ರಾಕುಂ ಸ್ಕೂಲ್ ರಾಕುಂಜಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಅದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಬಂದಿದ್ದು ನೀವು ಕೂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ